Ok, siamo giunti alla fine di un altro show, ma prima di andarcene voglio richiamare sul palco che lo ha reso così speciale per tutti noi. Signore e signori, Gin Kelly! Yeah! Grazie, grazie, grazie. Kermit, mi sono divertito, davvero. Come fa a dirlo? Guardi che il mondo sta per finire! <laughs> Sai, Beauregard, io stavo appunto leggendo il manuale di istruzioni delle carte dei tarocchi. Sì. E Scooter si è sbagliato. No? Sì, qui leggo che quando il 7 di Bernoccoli diventerà ascendente, con il prossimo affondamento del mega frigorifero non vuol dire che il mondo finirà, vuol dire, vuol dire che il tuo bucato uscirà sudicio. Lei sta cercando di rassicurarmi, ma io sono sicuro, la fine è vicina! Ah no, la fine è adesso! Ci vediamo al prossimo Mappa Show! Arrivederci!